Здравствуйте, дорогие подписчики, гости и зрители моего канала. Если вы еще не подписаны, обязательно подписывайтесь, чтобы не пропускать новые полезные рецепты. Делаю такой напиток очень легко и просто. Понадобится всего один ингредиент. Заготавливаю всегда я его сама, но купить можно в принципе в любых аптеках или интернет-магазинах. Стоит копейки. Такой напиток обладает множеством полезных свойств. Снимает головную боль, помогает очистить весь организм от вредных бактерий и микробов, очищает организм от токсинов и шлаков, укрепляет зрение, повышает иммунитет, укрепляет стенки сосудов, очищает кровь, и все это благодаря всего лишь одному ингредиенту. Одну ложечку на стакан кипятка и пью утром и весь день чувствую себя замечательно. А еще этот напиток мне понижает э, сахар в крови. И я поделилась этим рецептом со своей знакомой. У нее был очень повышенный сахар. Неделю она попила такой напиток, и сахар нормализовался. И все благодаря это обычной ромашке. Сейчас можно купить ее в аптеке, если нет возможности собрать. Стала себя замечательно чувствовать, прилив сил и энергии. Стала даже больше ходить пешком. Вот такой на сегодня замечательный рецепт. Будьте здоровы и не болейте.